جلال دل جلال ہے خدا کا ہم خیال ہے جلال دل جلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندی آئی دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے رجب تیر ویر کو بتوں سے کا بول اٹھا چلو یہاں سے جاؤ اب سجتنا رہ لیا خدا کا یہ فیصلہ علی علی علی علی جس کا گھر وہ آ گیا علی علی علی علی خدا کا یہ فیصلہ جس کا گھر وہ آ گیا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے بناؤ جیسے نے کہا خدا سے خدا سے ملے آ پہ باشتے نبی کی گود میں علی اری علی تو ملی علی علی علی جو رائے تو بولے مصطفیٰ علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے علی ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے